On the 8th of April 1993, a day after a landmine had been set off at the Batmalu bus stand in Srinagar, a contingent of the Border Security Force personnel cordoned off the adjoining area, and all the men were ordered to gather at the bus stand. امہ موجود یور لکن انان کی پن سیفٹی آسان زیادہ گۄڈ سونچن یتھ پتھ کنیتھ آرمی ایریا ٹوٹو گراؤنڈ ام کنیتھ ٲسۍ لُکن کران پتہٕ ییٚتنس جمع ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے نیکھ پتہٕ یپٲرۍ کِنۍ پیدل پکناوان پکناوان ییٚتہِ تُہۍ وۄنۍ یہِ وٕچھو کاوشن uh, Gauhar Amin Bahadur, a newly married young man, had an argument with the BSF personnel, following which the BSF men took away Gauhar and another boy Javed Ahmed. The two men were taken to Banpura locality in Batmalu to a cowshed where both were shot at and killed. Gauhar's family recovered his body from police control room Srinagar with gunshot wounds to the head and to the chest. صبح گو اعلان مسجدن مز ساری نیرو سا جنرل بس سٹینڈس مز تو کریک ڈاؤن چھ میون ہسبنڈ تہ درٛاو ایز یوٗجول یِتھ کٔنۍ سٲری چھِ نیران سُہ تہِ درٛاو اَتھ منٛز اوس میٛٲنۍ خانٛدارَن وٕچھمُت اَتنَس چھُ اوسمُت نَلکہٕ اَکھ یہ گوٚمُت اَتٮ۪ن چھُ اوسمُت بالٹیٖن أمۍ چھُ وٕچھمُت ترٛےٚ آب چھُ اَتنَس أمۍ چھُ ترٛیشہِ بالٹیٖن اوٚنمُت یہِ چھُ لوگمُت اَتٮ۪ن لُکَن ترٛیش دِنہِ أتھۍ پٲٹھۍ چھُ أمِس گوٚمُت بی ایس ایف والٮ۪ن سۭتۍ تو تو میں میں پہچ یوتہ توطوم گومت کہ یہو تلمت سوود تو برمت جپس مزوں تل تم وزار پانچ یھ لڑکہ آسان یہ تل مت تمہ تروی تہ ون کہ شام وہ تمہارا باپ جو تھا جو ہمارے ساتھ لڑنے بیٹھا تھا پانی کے لیے ہم نے تمہارے باپ کو مارا والے تمہِ سۭتۍ گوٚو سا روز تَمہِ ٲسۍ یِمن ترٛیش دِژمٕژ بیٚیہِ اوسُکھ بِسکِٹ کھالٲومٕتۍ تَتٮ۪س کرٛیک ڈانَس اوس یِمن سارنٕے لُکَن تِمو چھِ اکھ زٕ نفر ٲسۍ مٕتۍ چھِکھ نِمٕتۍ تور اَسہِ ما ٲسۍ تَتٮ۪تھ ما ٲسۍ أسۍ أسۍ ٲسۍ نہٕ تَتٮ۪تھ کینٛہہ اَسہِ بوٗز پوٚتُس ییٚلہِ کرٛیک ڈاوُن ووٚتھ نا اَتہِ گٔے کرٛٮ۪کھ ہے فلٲنی فلٲنی فلٲنی موٗڈ أسۍ گٔے اَسہِ بیوٗٹھٕے خاندر اس نو نئی سال اس بڑ خوشی ہندس ماحولس من سری خوش یو نا امس تعفا اخت لگت اس خاند خوشی ہندس ماحولس من بڑ خوش سی صبح کورک دراصل ابھی پہ ٹچی کر نہ ٹچ روشن سزا گو یہ منی گانس من آسان کَو شیڈ تٔتھۍ منٛز ٲسِکھ یِم ژٔٹمٕتۍ توٗرۍ میٲنِس ہسبنٛڈَس اوس یِمو مطلب یوٗتاہ نزدیٖک پٮ۪ٹھ فایر کٔرمٕتۍ اکھ اوسُکھ تٔمِس یَتھ کَلَس لویمُت پٔتۍ کِنٮ۪تھ تٔمِس اوسُکھ یَتھ تہٕ بیٚیہِ اوسُکھ تٔمِس چیسٹَس فایر کٔرمٕتۍ یِمو An FIR was filed at the Shergadi police station by the 4th Battalion of BSF, claiming that two unidentified militants were killed during a coordinated search operation and some arms and ammunition were recovered from the spot. اعلان B S F crackdown B S F زیر بیس ایفنی تل تہ بی تس افنی تمہ لو گو نا مر تے بیس افنی اِس گئی تم سات لگے پہ تعزیت ستیں اہس کور نف آئی آ درج کہین مگر یو ایف آئی کرنے گئی درج تم بروٹ اس B S F F I R برو تموس لوگ مت گئی فائرنگ اتہ گوہ روٹ سامان اس سامان آز تام زوہن ورین تمو پیشی کور نکین تمن دون کیینڈ چلان چلانا تم سا کرو ایف آئی لوکلن کہین نمو بیس B S F F I لانچ کورمت یتھ پہ میون فادر گو سی جی ایمس تٔمۍ دیُت یِمن آرڈر سی جی ایم سٕنٛدِس آرڈرس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ پتہٕ تھانہٕ والوں ایف آئی آر لانچ کوٚرمُت نتہٕ ٲسۍ نہٕ تِم رٹنہٕ خٲطرٕ تیار تمہِ وِزِ تم وز کہین تمہ گیس بہت پہ ہومن رائٹس سٹیٹ لوٚڑ مےٚ واریاہس کالس تہٕ تِمو تہِ دیُت پتہٕ تِمو دوٚپ سیوٚد یہِ ہسا چھُ بی ایس ایفن کوٚرمُت کسٹوڈیل کِلِنگ چھِ یہِ Gauhar's family got their FIR filed following an application to the Chief Judicial Magistrate Srinagar. The Jammu and Kashmir Police information stated that the reinvestigation of the case had been taken up and the army and BSF authorities had been approached for providing the nominal role of the personnel who were performing operational duties at Dandarkha Malu on 20th January 1995, but the response was yet to be received. A letter dated 11th December 2002 from the Senior Superintendent of Police Srinagar to the Deputy Commissioner Srinagar states that during investigations and based on statements of witnesses, it was confirmed that the victims were abducted by the 4th and other battalions of the BSF on 8th April 1993. J S Shekhawat سو کمانڈنگ آفیسر تمہ سات سنیال سنگھ اس ڈپٹی کمانڈ اصلی ڈپٹی کمانڈنٹ سنیال سنگھ ہم تمے قرض یعنی مز نمت تپیم اندر پہ لوگوں برس پر دار کن وا نفر تمہر بند سو سو سب بند پہ لکٹ پہ گئی تر گئی کرنا مگر اَتہِ بوٗز اَسہِ فایر آواز ژور پانٛژھ پَتہٕ تِم اَتہِ شہیٖد تُہۍ کیٛاہ سا وٲنٛس تَمہِ ساتہٕ The Inspector General of Police Kashmir submitted a report in 2002 which stated that Gauhar Amin Bahadur was abducted by the 4th Battalion BSF during a cordon and then killed. یِمن چھِ دہ آواز گژھان اکھ آواز چھنہٕ پُلیٖسس کِہیٖنۍ نہٕ پتہٕ لیوٚکھ تِمو نہ سا یہِ چھِ کسٹوڈیل کِلِنٛگ گٔمٕژ تہٕ تِمو دیُت پنُن ججمنٹ سۄ تہٕ ججمنٹ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پتہٕ ہاے کوٹس منٛز کیس کوٚرمُت ہیوٗمن رایٹٕچ On May the 28th, 2010, another inquiry was ordered by the High Court to be conducted by the Chief Judicial Magistrate Srinagar, which was concluded on 26 February 2011. The inquiry conducted was in favor of the family of Gauhar Amin and found the version of BSF to be baseless. In the year 2012, the International People's Tribunal on Kashmir sought information on all inquiries and court martials conducted by the BSF between 1990 and 2011 in Jammu and Kashmir, but no information was provided. Commander Jia Shekhawat has reportedly admitted his role in this gruesome act. Inshallah, inshallah, inshallah. کھی نہ مے گیا زو وری لڑائی مے کن پہ لندن گھن بہ گرابر تر بہ کم سیل دلک سکون پانس تہ اچھ لوڑ پن کوشش کر اس لیے کوشش ترا کمیدی چن بی امید یہ کہ جسٹس مِلے گا